А контракт э, какие года был? Был в 14, 15 и в 20, 21. А это как э, каждый год он поновлялся, да? Не-не, это был отдельный контракт, это три отдельных контракта. В 2014 году я его не до конца закончил. 2015 году тоже не до конца. И до конца был у меня контракт э, в 2020 и 2021 закончился. И в 21, 22, 22 февраля это была общая мобилизация. То есть попал под общую мобилизацию. На данный момент как мы мобилизованы. А как произошла дата мобилизации? Пришла, ко мне лично пришла повестка. То есть угу. Я э, ну, с полными документами, как бы полный пакет документов этих военных уже просто ее ну, не избежал. Как бы сам уже пришел по повестке, попал ну, в подразделение. Семья есть? Не, не холост. А где воевал и когда? Ну, начиная с 14 или... Э, вот это 22 э, э, во Владимировке, Донецкая область, село Владимировка. Ну, мы там перед этим заходили в Ольгинку, ненадолго, там неделя, по-моему, была. Ну, путь держали вот эту Владимировку, то есть а, уже была отбитая территория, то есть цель стояла подразделение стоять в обороне. В общем, я, как оно называется, копали, блин, ну, строили блиндажи, копали окопы, то есть наблюдали продвижение вражеской техники, пехоты, в общем, долаживали в событиях. А когда в плен попал? 12 э, декабря ну, 12-12-2022. Владимировка? Во Владимировке, да. А воевал с какого числа? С 22.02.2022. То есть почти год? Почти год, да. А сколько платили? Ну, сначала платили 86 тысяч, 87, потом 186, 187. А должность какая? Стрелок. Сначала был механик, э, водитель-радиотелефонист, потом просто стрелок. А в четырнадцатом году когда присоединился? В четырнадцатом году как? Когда присоединился. А, когда пошел? Да, пошел. да, да. Э, какая была должность? Угу. И когда пошел? В четырнадцатом году? В четырнадцатом году это в августе, по-моему, 20 числах, точную дату я не помню. Это, а. это было еще ополчение, еще угу. не, не было, ну как бы, только формировались подразделения. Вот денег тогда не платили. Платить начали где-то в октябре месяце. Э, то есть э, платили 300 360 долларов. Платовали э, долларами. В месяц? В месяц. А почему пошел в 2014 году? Ну, а почему пошел? Ну, тут ситуацию, тут как надо, надо как-то грамотно надо <laughs> сказать, просто так все. Ну, как пошел? Во-первых, война. Толком про нее ничего я не знал. То есть до последнего момента был дома. Потому что это все началось с Нового года, как я видел это по телевизору. А пошел я только в августе. То есть до конца это все не верил, в это все не верилось. То есть сам попал лично, когда, будучи уже ну, еще гражданским, то есть попал под обстрел. То есть, ну, это был минометный обстрел. И вот пошел, записался в ополчение. Уже ни работы не было, ничего. То есть, ну, суть война одна. Вот, записался в ополчение, там, вот, в принципе, как-то и что стало более-менее ясно, что ну, так и так пришли, короче, ну, воевать. Вот. Сидел до этого? Нет, не отбывал, не привлекался. А чем занимался до 2014 года? Работал на стройке. На шабашках? Ну да, можно сказать, на шабашках. А не, ну, хотя, хотя перед, перед э, вот этой войной все было хорошо. У нас там уже, э, как она называется, правильно, все было зарегистрировано в налоговой, то есть даже кредит приватбанке там давали, ну, ремонт кредит, короче. Перед войной 14 года, да, ты да, говоришь? 13-го, 13 13 -го. 13 да? Да, а 13 а как... началось, а в начале, ну, Нового года не было, угу. потом 14 э, перешел в рисковый, ну, так. А какая зарплата тогда была на стройке? На стройке? Да я зарабатывал 600 гривен. 700 гривен в день, там по-разному. Когда... Это двадцатка могла быть месяц, да? да ну, меня все удивлялись, а говорит, 50-60 евро ты зарабатываешь, ну, это по курсу блин, так выходило. Никуда не езди, а люди говорят, за 80 еду даже ну, далеко за границу. Ну, делал он там, где откосы ремонтировал. Там. Ну, это, это почти 100 долларов в месяц было, э, в день. Ну да, да. Ну, ну то есть в месяц это можно было поднять до 2000 баксов, да? Да. Только работать надо было. А вот смотри, эм, э, ты записался в 2014 году народное ополчение с целью. Какая цель? Ну ты сказал, там война, это все понятно и так далее. Цель. За а, что воевать шел? Ты имеешь в виду идею? Идею, да, вот. Да. Ну, идею как таковую толком я тогда не знал, только тогда начал узнавать, что э, говорили, что, ну, что нам сюда пришли, ну, воевая, отвоевывать территории, то есть там толком блядь, эту идею. Как кто сказать, пришел? Тол, тол, тол, кто пришел? Западная Украина, ну, как называют, бендеровцы. Бендеровцы? Ну да, так вот. Ну, я говорю, как есть, правильно. На данный, ну, на, на данный момент, в 2014 году, 13, ну, 14, когда я пошел, именно это так и было. То есть Наглядно я же говорю, видел, как все это происходило, то есть действительно были там обстрелы, то есть такого сильно, я, ну, свои, слава, так сильной идеологии такой не было, то есть просто по факту это все было видно. Ну и плюс еще то, что э, не было куда деваться, то есть. Это, Смотри, вот ты с 14 года воевал, поддержка России была? Но ну, я лично не видел, э, честно, вот я не видел, в 14 именно не видел российских военных. Были наши. С Россией было, я не знаю, может быть оружие, но я как, я так предполагаю. Форма у нас была российская, это да. То есть, а сам лично я не видел именно россиян. Но оружие было российское? Ну, оружие, ну, ну как, я его лично не принимал у россиян, но я так предполагаю, это мое личное Откуда у нас в ДНР блин, ну, столько оружия вдруг появилось тогда? Ну, Донецк это украинская территория, вот тогда было, на 14 год. На 14 год, ну да, это считалось э, Украина, как, ну, в Украине жил, да. А зачем, э, я просто не понимаю, а, ну, <laughs> давай пойдем в логике той, что ты мне говоришь. А зачем э, Западной Украине нужно было захватывать Восточную Украину, если это все было Украина? Ну, на данный момент, как я понял, там э, началась это все не именно с Западной Украины. Был президент как бы Янукович. Так. Там, э, как я видел это все по телевизору, там э, многие как бы часть населения украинского хотела в Европу. Янукович, например, как президент не хотел, там часть Украины не хотела в Европу. То есть как, на, ну, на, как, я это, как я это знаю на четырнадцатый год, я так сейчас, как и, в принципе, рассказываю. Э, часть населения хотела, часть не, не, не хотела. То есть там какие-то, э, как это называется правильно, бумаги или ну, ступени по переходу в э, ЕС. То есть вот там Янукович их не, придер, не поддержал или отказал. Но это уже политика, то есть не мои, ну, не мои как бы это компетенции там. И потому началась э, когда на Майдане, в Киеве, эта революция. То есть. Ну, вот. ну, что там дальше уже происходило, это все, в принципе, по телевидению все это видно. То есть Янукович уехал там до сюда, и потом просто, как уже, как, ну, когда уже началась эта война, то есть у нас э, и шли эти формирования, то есть, что это все перекинулось сюда, именно, ну, к нам на ну, Донецкую, Донецкую, Луганскую область. У нас такая, ну, так говорили, по крайней мере, как все, что мы, то есть, ну, удерживаем вот эту агрессию. Тогда, в 2014 году, ну, тех людей, которые там хотели э, вступить в ЕС, а типа, ну, вот такая вот была, как бы, можно сказать, как, ну, война. Смотри, э, я сейчас тебе скажу интересную вещь. Э, ты помнишь такого президента Ющенко? Не Ющенко, ну, конечно. Помнишь, да? Вот, на твое мнение, кто больше подписал бумаг для продвижения в ЕС, Ющенко или Янукович? Ну, вот это войну я как <laughs> я честно даже не знаю, но я предполагаю Ющенко, наверное. Янукович. Янукович. Да, Янукович. И в последний момент за его президентство, он был с 10 по 13 год, правильно? В последний момент он не подписывает финальный документ. Он всем рассказывает, что мы идем в Европу, весь народ готов, что мы пойдем в Европу. И в последний момент, мне кажется, в Вильнюсе в ноябре 2013 года он не подписывает этого документа. Ты ну, понимаешь это, шок народа? Я, да, но ну, я вот это слышал. Ну, он почему-то не подписал, там говорили тогда еще даже, вот я помню, вот сейчас вспомнил, в 14-м, там говорят, что что-то с этих пунктах, ну, по переходу в ЕС, что-то было не так. Там он там не подписал. И вот именно из-за этого и началась вот эта а, ну, а может из, А может из-за другого? Давай как-то логически это все построим. Э, Янукович был пророссийский президент? Ну, возможно. Я... Ну, смотри, ну почему возможно? Вот где он сейчас находится, знаешь где? В России, где-то в Ростове, говорят. А почему он находится там? Ну, значит, <laughs> ну, ну, вот, вот теперь уже понятно, что он был. Ну, на данный момент, тогда, на 2014 год, даже, в принципе, об этом я даже не задумывался российский он ну, там, ну или пророссийский. Ну как бы не было об этом еще ну, толков. И я же и говорю. Смотри, вот я был на Донбассе, да, вот в 2014 году. В то все время, я, кажется, уехал, я был где-то полгода, я, кажется, уехал в июле. Да, мне как, вот перед этим, как ты вступил вот это все ополчение и так далее. Ты понимаешь, что ты виноват в этом всем, что сейчас происходит? Если тогда не полыхнул Донбасс, ничего бы не было войны бы не было. Ну, я на полном серьезе это говорю. какие это дела в том, что... <laughs> И я, и я это понимаю. То есть, если в 2014 году этого всего не, не произошло, а, а из-за чего оно все произошло? Я, ну, вот сколько уже, 8 лет, да, 9. До сих пор я не могу понять. Просто из-за вот этих вступлений в ЕС там или я не знаю из-за чего. Вы сейчас без Земляняков, да? Ну, мы говорим без Земляняков, да? Вот я тогда, когда был, Э, я видел кучу робов. Ну, говорим так, как есть, да, которые пошли вот это народное ополчение и так далее. Знаешь, многие, вот, <laughs> мне самое больше запомнился, как бы, э, чувак, знаешь, что мне сказал, почему он пошел народное ополчение? А я хочу Lexus. Нормально. Ну, ну, понимаешь, ну, то есть он не рассказывал там о каком-то Донбассе, на колени, на колени не подставишь, но когда мы разговаривали, он просто тупо хотел Lexus, потому что он понимал, что в жизни не заработает, а в этом всем как бы не разберихи, да, вот это все будет. Да не было. Ну, понимаешь, ну, а так, так же было, ну, давай честно говорить. Да не, ну это глупо, я не знаю. Я, например, те деньги, которые там получил, ну, получал, я на них просто, и хватало, ну, просто жить, как бы. На тот момент именно только так и получалось. Вот, и много, много себе даже не купил, они куда-то уходили просто на всякие вот эти нужные. И эту, эта война мне самому не нравится. Я не знаю просто почему она... Паспорта какие есть? Э, у меня, ну, на данный момент был у меня ДНРовский только паспорт. А что с украинским? Э, украинский поменял на ДНРовский. Так можно же было оставить там? Ну, на данный, у нас там уже э, выдали адресные справки, все, ну, как она говорится, как правильно так сформулировать. Короче, все инстанции уже по э, адресным справкам местным, то есть, а потом по этим справкам выдавали э, паспорта. Там даже карточку на телефон у нас в республике покупаешь по паспорту ДНРовскому. То есть, ну и все, адми... ну, как полностью все администрат... административные здания, учреждения, ну, куда тебе надо обратиться, везде нужен э, паспорт. В последнее время уже даже адресные справки не катили. Паспорт я получил, кстати, вот этот год службы в 2020 году, когда подписал контракт, mm -hmm. именно для того и подписал контракт, чтобы получить э, ну, полный пакет документов. Потому что эти, эта справка адресная, она уже нигде не катила, но фактически вот так. Как бы, вот, и отслужил, войны не было, был режим перемирия, получил все документы, и я уже все думал, нормально, ну, на гражданке буду уже нормально это, как, жить. А тут попал под мобилизацию. Ну, уже, я же говорю, понялся вот с этими силами, ну, которые у меня там военный билет, служба по контракту там законченная, то есть, ну, и там, удостоверение, думаю, уже по-любому попаду под эту категорию. То есть, а если буду косить, ну, еще будет хуже. Потому как получил повестку, то есть сразу пришел по повестке, не откладывал, то есть не прятался. Ну, потому что, ну как. Вот, да и а, какие эти самые и как она называется, СМ, смс ну и повестки. То есть э, Украина объявила войну, то есть ожидается наступление, ну и т.д. и т.п. Когда в 22-м? Э, э, да, в 22 году, 22 этого февраля. Ну вот и все. А кто виноват в войне? Мое личное мнение? Да, лично. Ну, мне кажется, это все равно все со стороны Запада. То есть ну, я имею в виду там, да, там, Евро, НАТО, ну, мне кажется, НАТО там с Россией, они что-то там делят. У них всегда там гонки вооружения, да даже сейчас по телевизору говорят. У них постоянно гонки вооружения, а просто на территории Украины вот это да, получилась вот эта непонятная ситуация тогда, в 2014 году с Януковичем. Началась небольшая э, революция, и это маленький э, огонек, ну, это, как я думаю, маленький огонек, который был вот он разжегся, блин, и до сих пор не заканчивается. То есть это, как получается, плац, плацдарм войны, блядь. Между, смотри, вот между ты... Россией и Западом, ну, НАТО или там, угу. А вот смотри, вот, ну, давай чисто логически подумаем, да, вот смотри, э, когда начало, начали страны НАТО давать нам оружие? Не, ну, я этого я не знаю, честно, даже вот. Ну, Но ну, я тебе серьезно, вот, вот только сейчас. Ну, это да, это в принципе. Ну, Значит, НАТО не было в 2014 году или 2013, так как ты думал? Причем здесь НАТО вообще? Ну, возможно, я вот этого не знаю, конечно. Но оружие, да, на данный момент как бы видно, что именно сейчас и, и оно завозится массово. Но ну, если свое мнение, то я так скажу. Но это никто не скрывает. Своим, да. Ну, присутствие же на войне, и война, что она бывает разное, то есть не именно оружием а, можно присутствовать на этой войне. Ну чем? Ну хорошо, как НАТО ну, присутствует ну, здесь? Информационно, там, массово, ну и так далее. Там. Ну, что значит информационно-массово? Ну, информационная есть война, то есть как она Смотри, <laughs> я понял, смотри. Вот, я журналист украинский, да? Ну, я понял. Я украинский журналист. Донецк Луганск в 2014 году это какие территории были? Украина, территория Украины, да. Ты сам признал, что поддержка России была, правильно? Да, ну, я ее как так как догадываюсь. А, да. А... Без поддержки России мог бы полыхнуть тогда Донбасс? Ну, без поддержки России, да. да сейчас можно сейчас скажу? Угу. Только не быстро. Без поддержки России э, Донбасс бы не смог, как бы там, э, как она называется, правильно, блядь, сейчас формулирую. Э, Э, э, оказать этот военный, как он Сопротивление? Военное сопротивление, да, без поддержки России. ВСУ украинскому. Так точно. Теперь смотри. Ты один из немногих, который говорит, что война еще началась в 2014 году. Я согласен с тобой. Ну, даже, даже в 2013 там, ну, перед В 2014 году, потому что война началась между двумя странами, да? Донбасс, это как бы была причина, да, чтобы он полыхнул для России. Э, воевала Украина и Россия, признаешь, с 2014 года, да? Уже 9 лет. Возможно, да. Нет, ты можешь не соглашаться, мы же дискутируем. Да, ну, она где-то так, где-то да. да. Украина же пошла защищать свои территории. Логически, правильно? Где здесь НАТО в этой всей истории? Не, ну можно я немного там... Угу. Я тоже там, может быть, где-то не всегда правильно угу. <laughs> говорю потому угу. что я ж не так много знаю. Угу. Ну, Но я просто со своей стороны скажу. Я ж вот э, перед этим говорил это. Э, пошел я в ополчение аж не сразу с 14 там, года, после Нового года, там, или угу. слышал еще на Славянске, там, в мае месяце была война, э, меня там не было, то есть. А пошел я аж в конце лета, где-то угу. в числах 20 августа. Угу. И, и, и как я пошел, я сейчас даже расскажу. Инакиево, там недалеко Дебальцево, то есть угу. э, недалеко от Дебальцево ну, э, есть там Ольховатка, угу. перед Углегорском Ольховатка. Угу. Ну там есть дач, дачный домик у угу. меня у друга, я э, на рыбалку поехал. Угу. Был на рыбалке с, ну, с девушкой, с которой жил, и у нее ребенок, то есть мы пошли, я рыбу ловить, а не купаться, то есть и как раз э, заходило, украинские войска заходили в Дебальцево. То есть, и вот эти мины разрывались а там не, не, недалеко от этого столка, ну вообще не летели все в Дебальцево, ну залетали недалеко от этого столка. То есть до последнего момента я слушал просто это радио и слышал эту войну э, где-то там в Славянске. И до конца я, и говорят сепаратисты там, э, эти террористы. Я даже их глаза не видел, честно сказать, в этом. И, и туда, и, ну, у меня раб, работа была, Uh -huh. я работал, рыбу ловил, угу. Uh -huh. таким вот образом. Э, а потом, э, вот не помню, через день или через два, то есть это продолжалось и продолжалось, то есть э, бомбили этот Дебальцево это, ну и залетало частями, частями в это поле, там, Э, недалеко этот, где этот столок. То есть отправил я девушку эту с ребенком, потому что уже дороги перекрыли, ни, транспорт не ходил, там даже хлеб не завозили в магазины, там маленькая деревуха. Она уехала, я еще остался на день, на два, и заехала в эту, э, в эту ольховатку, прямо на, на знак, где ольховатка, то есть украинские э, войска, ВСУ. Все, и нету, ну, не было проезда первое время, а потом начали выезжать потихоньку люди, там полные машины, кто-то выезжает, кто-то остается. Но выезжали в основном почему? Потому что ничего в это село не завозилось а, и не вывозилось. А. То есть там люди молоком торговали, либо хлеба надо было привезти из города. Меня вот как-то мне повезло, сел в этот автобус, ну не автобус, а в машину. Прошел через блокпост пешком потому что хотел идти через Казачью гору, ну можно договорить? Хорошо. Хотел через Казачью гору и перейти. Ну там есть тропинка, просто угу. пешком выходишь, чтобы не идти через этот пост, потому что ну, много информации слышал еще и по радио. Я говорю, а, а у меня ж, э, при себе документы были, украинские документы, украинский военный билет. Угу. а сейчас меня заберут еще на войну, блин. Не хотел идти через блокпост. Пошел через Казачью гору. Как только я ее пересек, полетели э, снаряды, ну с БМП, э, не, никакие мины, не мины, просто с БМП там за гору э, э, закидали там немного. Ну я тогда перепугался, потому что в меня никто никогда не стрелял. Ну сколько я живу, это на тот момент мне было 30, по-моему, 2 года. Никто никогда не стрелял. Я перевылез обратно с этой горы, блин, там обтрусился, пошел через этот блокпост, прошел, никто меня ничего не задержал, с своими документами там схватил, ну, поймал машину, короче. И это получается, где-то неделю у меня не было в городе Инакиева. Он меня завозит э, с э, этой Альховатки на Юнком ну, есть э, Юно-Коммунаровск, недалеко, да. от, угу. от, недалеко от Янакиева. Там конечная остановка. И вот меня там останавливает, и я прям вижу дом, который залетела мина, прям залетела сгорел э, гараж у него там с машиной, а не с машиной, но там вообще ухнарь. И весь этот самый забор, блядь, вот так вот прострелен этими самыми, ну, пулями, короче. Там не, не пятерка, там, не, не семерка, там, а именно, блядь, как с пулемета. И вот так вот по, по, по, ну, по над всей дорогой, короче. Ну, автобус ходил. Сел на автобус, приехал в Инакиево, то есть ну, с этого юнкома. Приехал, на Ватутина тогда жил. Приехал, смотрю, люди вроде нормально, это самое, ну как, живут, войны тут нету. Слышно, э, где-то э, ложится, где-то стреляют. Ну, я э, дальше продолжал, ну, как война там. Все говорят, война, я еще не пошел в ополчение. Дальше продолжал доделывать, я доделывал, делал там э, ремонт в доме ну, одному человеку. Женщина уже говорит, давай быстрее заканчивай, потому сейчас я столько денег упалила, короче, и меня еще дом разбомбят, короче, я вот такие, ну, это самое, давай <laughs> по эконом варианту уже заканчивать. Я доделал ей этот дом туда-сюда, и на столке пошел, э, ну, деньги там, это сделал девушка, то есть, на столке лето же, еще тепло было, на столке и вижу, ну, как прилеты, там поле, ну, с того вот как его там, сейчас даже скажу, Домогатского островок, ну его так называют в городе Инакиево. То есть. И вижу, а там недалеко Карла, ну вижу, короче, прилеты, бахает, ну на тот момент же люди еще не знали, что это такое, мина, не мина, ну все перепугались этого, с этого столка. И там же на столке я, короче, встретил э, друга своего там, он говорит, давай к нам, мы вот в ополчении, то есть бомбят, реально война, короче. Ну, я бы ему не поверил, если бы сам этого не видел, и сам с этого, ну, не, как, не убежал. И пришел, ну, не сразу, там, через время, по через неделю или где-то полторы я еще думал, ходил. А потом пришел уже в ополчение, потому что реально увидел по городу пустота. Пустота, ну, все это самое. Все где-то, ну, в ополчении. Кто в ополчении? У кого не спрашивают, все, все пошли в ополчение. И к чему ты это все рассказал? Не, ну вы там задали вопрос, как, ну, как, почему ты пошел. И смотри, Что, ну, что, что, ну, что Россия там это пришла. Ну, я не знаю, просто я вот, э, как этот, ну, как она объяснить, так правильно. Ну, чтобы понятно было, почему я как бы э, по, пошел Смотри, в это ополчение. Вот ты, ты несколько раз сказал Славянск. Ну, перед этим, да, перед да. этим просто его... Я был, я был в блокированном Славянске несколько раз. Ты знаешь, кто взял Славянск, по чьим руководством он брался? Не, ну я в Славянске просто не был. Не, это... ну, ты знаешь, кто его взял? Нет. Игорь Стрелков, говорит тебе что-то а, это имя? Слышал, но лично не... Знаешь, что это? Даже, даже не знаю, честно. Полковник ФСБ, россиянин. И он сам сказал, что спусковой крючок войны нажал он. Если бы не он, ничего бы на Донбассе не было. Возможно. Вот это Россия. Россия, полковник ФСБ. Что полковник ФСБ делал на, в независимой стране? И заварил ну. эту всю кашу. Не, ну, возможно, но я не могу же, все, я же не могу все знать. Да, я, я просто я... объясняю. Два. Вы говорите об обстрелах. Ну да. Да, я... ты говоришь об обстрелах. Не, я просто говорю о том, о себе, почему я попал в это. Вообще. Дебальцево там были большие бои. Да. да. Ну. Да, там ВСУ было, и потерян был. Украина потеряла Дебальцево, много убитых. Я тогда был в Бахмуте, когда были бои под Дебальцево. Это страшно, да, я видел просто украинских солдат, когда их привозили в госпиталь. Тогда еще назывался Артемовск, сейчас Бахмут. Два. Ты говоришь о обстрелах со стороны, типа, типа все Украина, да, виновата? Не, ну я говорю как бы не в общем там за смотри, я смотри. говорю о, о, о, лично о себе. Да, я это все понимаю. Ты знаешь, как Россия обстреливала тогда э, территории украинские? Вот так. Граница, и вот здесь все стоят грады. Украина не отвечала, потому что боялась попасть типа на российскую территорию, да? Это были провокации. Два. Ты же говоришь, что помогала оружием и так далее. Украина должна была защищаться от этого всего? Ну, по логике вещей, конечно, должна была. Ну, то есть границу Украина не контролирует, идет оружие с России. Правильно? Если бы Украина не начала защищаться, я просто теологически объясню, да? Украина не воевала за Крым. Крым схавала, да, Россия? Ну, схавала. Ну, в принципе, да. Референдум. То есть, понимаешь, референдум это такое, да, дуло автоматов и так далее, это все лабуда. Дальше Россия полезла на Донбасс. Украинской армии как таковой большинства не было, да, Янкович это все продал, разворовал, до этого все продавалось. Если бы украинский народ не спохватился и не остановил это все на Донбассе, оно бы полезло дальше. Ты никогда себя не спрашивал, приграничные территории, да? Вот Луганск, Донецк, Сумы и Харьков. В Харькове тоже там типа а были э, сепарские движения, но там дали пизды сепарам. И Харьков отлично живет до войны 2022 года, правильно? И не было ни МГБ, ни Захарченков, ни Пасечников и так далее. Понимаешь, о чем я говорю? Ну, я понял, да. Вот если бы Украина дала пи*** нормально этому всему, все бы было спокойно. Правда? Ну, наверное. Хорошо, давай глубже пойдем. Хрен с ним. Чем лично тебе не нравится НАТО? Вот просто объясни мне. НАТО? Да. Так я даже не знаю, что это такое. Ну, как, как ну, ну, расшифровывается НАТО? Альянских стран там. Ну, смотри, вот ты понимаешь, в чем, в чем дичь? Ты рассказываешь, что это воюет НАТО и Россия. Я, ну, то есть, как умный человек смог бы объяснить эти все вещи, правильно? Где НАТО воюет и где Россия, правда? А ты не знаешь, что такое НАТО. <laughs> Ну, я не знаю сам аббревиатуру, как она переводится. Ну, это э, военный альянс, там, э, как она называется, э, народ, ну, несколько стран. Північно-Атлантичний альянс. Да. Э, там, Северно. Да, несколько стран там. Хорошо. Это военный блок стран. Военный блок, да. Украина независимая страна? Ну, Украина, да, независимая. Суверенная. Украина хочет, может хотеть в НАТО? Ну, если хочет, конечно, может. Почему Россия должна препятствовать другой стране? Можешь объяснить мне? Да нет, ну, тоже нелогично, конечно, не может. Правда? Не может. Чем народу Донбасса не нравится ЕС? Можешь мне объяснить? Евросоюз? Да. Не, ну, как сказать, чем не нравится именно за все. Есть народ, например, ну, тоже я не могу ответить. Но я могу сказать, что просто вот так, что большая часть населения ДНР почему-то не хотят в Евросоюз. Да и я, в принципе, как сказать, не, ну, если честно, там мы живем там недалеко от российской границы. Россия как бы она ближе. У меня родственники там в России. А, а, что... Что, а что бы, хорошо, а что бы тебе препятствовало, если бы Украина была в ЕСе, не общаться с родственниками с России, Просто ну, объясни вот, мне. Да, вот это я тоже не знаю. Но знаешь, вот я тебе так просто скажу. Э, то, что новое, понимаешь, оно, как, как бы так сказать, неизведанно, ну, новое, не, ты не знаешь, что это, ну, что, что, что будет к лучшему это или, или не к лучшему этот ЕС. То есть, а там, где ты уже знаешь все, ну, как это говорит, а эту Россию, блин, ну, то это уже понятно, старая накатанная как бы колея. То есть, либо, либо что-то новое, я не говорю, что оно может быть хуже или лучше, но просто оно неизвестно. Хорошо. Ты был где-то, кроме э, Янакиева? Нет, вот, не, по Украине ездил, но, Не, ну, в Европе нигде за границей не был. Вот смотри, мы можем с тобой дискутировать о Европе, я был много где. Но я могу с тобой вот чисто логически разговаривать о Европе, как с человеком, который нигде не был. Не, ну не получится. Правда? Ну, да. ну то есть я это видел и могу аргументировать со своих глаз, ты этого не видел. Ну, Но ну, вот для народа Донбасса, большинство которого там не был, Европа это плохо, блядь. Ну, э, Понимаешь абсурд? <clears throat> Так вот, я только что просто не высказался, я пытаюсь... Угу. То, что, то, что оно новое, оно пугает, вот что я хотел сказать. Ну, но, что-то новое пугает. Во-первых, ну и тоже, я не за весь народ, за себя говорю, но я думаю, там некоторые люди, как говорят, тоже, как мне говорят, ты своих найдешь, там, ну, говорят, это... Э, новое пугает. То есть это, во-первых, и мы жили, тогда, сколько, 20 лет э, в Украине только вот э, в новой независимости. Что-то постоянно строилось. И были, ну там, революция, оранжевая революция. Постоянно вот эти перемены, перемены. Стабильности мало было, ну, согласитесь. То есть, и вот тут еще один какой-то, как, еще какая-то одна интеграция в Европу. То есть, ну это пугает, обратно какие-то перемены. Э, а хочется какой-то стабильности. Но это, думаю, как я со своей стороны, так же самое многие люди. Не зная, что это такое, там этот ЕС, просто испугались, а может быть даже не самого ЕС, а опять, опять что-то будет меняться, опять что-то будет, реформ, ну, реформы эти. Вот, но на, тогда на 2014 год, да, действительно, кто-то зажег этот, как он, маленький огонек этой войны, то есть, и ему не, просто не дали потухнуть. И получилось, что мы вот эту свою точку зрения на данный момент сейчас не за столом, а вот с оружием и с автоматами, то есть рассказываем, ну, рассказываем друг другу. Ну, не рассказываем. Ну, Украина защищается. Все. Ну, беседуем. Ну, хорошо, тогда объясни мне, за что э, э, воюет Россия вот сейчас? Россия, ну, как я так понимаю, ну, не, это а, Россия оказывает помощь ДНР. Вот. А, как говорится, а ДНР, как э, все руководство ну, говорит и, и по телевидению, то есть там ну, это не секрет, все, конечно, видят, и ну, Дениса Пушилина и так далее. Ну, а, а ДНР, получается, обороняется то есть, от агрессии со стороны Украины. Россия на данный момент Э, ну, как я это понимаю, э, а, типа оказывают помощь. Хорошо. Вот. Э, Россия оказывает помощь ну, это, ДНР, да? Так как я это. Вот, Хорошо. Ты знаешь, откуда заходила Россия? 24 февраля. Вот когда я ну, попал на мобилизацию, я, честно сказать, не знал, но а только сейчас начинаю немного ну, понимать и видеть, что заходила да, И... Она шла на Киев. Да. И... Она взяла Херсон, она шла на Харьков, хотела взять Сумы. Где защита ДНР, просто объясни мне. Ну, тоже это, Я вот, вот ну, это, это, этого я тоже, ну, как, как, я вот именно... Так выходит, Россия напала, а не помогает защищаться, правильно? Ну, получается так. Тут, тут я ничего не могу ты, сказать. Ты э, Владимировка, да? Ага. Это какая область? Донецкая область, ну, со, Угледар. А, угледар. Там сейчас бои большие идут около угледара. Ну, то есть Россия напала. Какая цель? То есть цели нету, походит, выходит. Не, ну, как я, я рассказал, как я это знал, вот как во время мобилизации, что Россия... Смотри, смотри, как... это, э, понимаешь, вот мы, мы долго разговариваем, мне так, ну ты же видишь сейчас ситуацию, да? Ну, да. Она хотела взять почти всю, ну она хотела взять Украину, в ну, столицу. Ну, ну завоевать Украину, да. Да, мы много сейчас разговариваем и так далее, вот, без обиняков мы говорим, да? Ты был в числе этих которые зажгли войну. Вот честно. Ну ты это хоть понимаешь? Не, ну это понимаю, конечно. Все началось с 2014 года, то есть ты это понимаешь. Война началась в 14 Для меня война началась в 2014 году. Она идет уже 9 лет на Украине. И вот если бы Украина дала таким ебам немного тогда, 9 лет назад, ничего бы не было. Понимаешь это? Потому что другая страна зашла. Хочешь сказать что-то украинцам, своим согражданам фактически? против которых ты пошел воевать. Все, воевал все 9 лет, как бы это абсурдно не ну, звучало. Не, не все 9, у меня там... Ну, хрен с ним, 4. Я, я, можно сказать, присутствовал там просто. За это уже осужден. Ну, присутствовал я там, даже так могу <laughs> даже сказать, ну, смешно, то я тебе говорил, что пошел от этой ситуации, которую вот перед этим описывал. Смотри, смотри, э. Можно я сказать? тебе объясняла Стрелкове, я тебе объясняла Славянским. Ну, ну честно, ну что, украинские, украинское государство должно было смотреть, как какой-то ФСБшный приходит в другую страну и захватывает, типа, город. Вот если представляешь, в ВСУ заходит в Белгород. Ну, то есть это нормально или как? Я просто не понимаю. Не, ну, это, конечно, тоже ненормально. Но и, а, и много еще там. И а, а, а вот чтобы этого не было, знаешь, как ну, ну, нужно было сделать? Вот мое мнение. Не идти в ополчение, а пойти к этому Стрелкову и к этим и дать, как истинный донбасский народ, ему леща. И сказать, ты что здесь делаешь, Логически бы было. Ну да, вообще-то. Ну, э, на данный момент, вот, э, я вот только сейчас узнал, что я не был в Славянске, еще раз говорю был я дома и слушал все, что происходит в Славянске по радио. То есть, и только сейчас узнал, что он был э, каким-то полковником ФСБ. Ну, я слышал про Стрелкова, что он был там, э, э, как он там, чикомбатом, ну, командиром при этом движения в Славянском. То есть, он ну, перешел потом в Донецк. Ну, ну да, вот это я не, просто слышал по слухам. Ну, там, ну, там меня не было, и там я с ним не находился. То есть я не знал, ну, не знаю, как бы, ну, о нем там много. Э, почему попал, пошел я в ополчение, как бы, я, ну, вот объяснил. Ну, вот такую ситуацию увидел, я пошел. То есть можно так сказать массово, как все пошли, <laughs> я пошел, ну там, ну как многие пошли. Да, так не сделали, то есть там леща не, не, э, не дали. Смотри, придерживались, ну, может быть, ага. придерживались вот этой идеологии, придерживались вот этой вот идеологии, ну, что на, на Донбасс напали. Ну, в тот момент, в 2014 год, ну, просто было реально непонятно, то есть, ну, для простого населения, ну, обычного, как я, просто рядовой рабочий, там, строитель. Ну, э, э, ну, и немного там было информации, в принципе. И э, что хотел сказать, там, не оправдывайся, ну, просто по факту. Послужил я в 2014 году, там, я, там, я писал как, ну, на суде эти бумажки, два месяца в одной части, потом меня перевели два месяца в другой части. Э, и э, единственный у меня полный контракт, где я год послужил, это в 2020 году до 2021 года, то есть, э, чтобы сделать все документы, это был полный контракт. А в 2014 году вот это два месяца, что я там побыл, и два месяца там, ну там побыл на должности механика-водителя, а находился в гараже все время там. Ну, чинил это все там. Ну, в принципе, участвовал, как бы можно сказать. А, ну, меня вот осудили. Ну, это как бы не в оправдание, то есть. А там, чтобы а, сильно был я подкована иде, ну, этой идеологией, я на данный момент, тогда в 2014 году, как сейчас даже вот говорю, принципе, сильного, там, э, ну, сильной, э, ну, всей этой политики не знал. Как бы вот. Могу я сейчас сказать? Да, конечно. Незнание закона ну, да. освобождает от ответственности? Ну, не освобождает. Нет, правильно. Смотри, рисуем ту же самую ситуацию. Например, ты, э, например, ты Украину знаешь хорошо, да, география Луцк. Это западная область? Да. Запад. Волынская, да? да? Вот смотри. Э, выходят люди, например, да, пусть будет там границы с кем? С Белоруссией, да? С белорусскими флагами. Где-то там появляются калаши. Начинают кричать «Белоруссия, Белоруссия, Белоруссия». Полиция и силовики должны как-то реагировать, правильно? Конечно, да. Если они с калашами... Ну, то вторжение уже получается. Нет, нет, нет, то есть местные, пусть будут местные. Местные полиция и силовики. Они должны дать Ну, конечно. Угомонить. Ну, то есть ты понимаешь, что все было, ну, все правильно делали я, я тебе просто делаю аналогию, так как это случилось в Донбассе. Под ОГА и под этим всем флаги России появились. Но ну, это же сепаратизм, сепаратизм. Правда? О каком свободном народе Донбасса мы говорим, когда это все помогается э, с Россией? Ну, а, а, не перебил. Угу. Ну, а вот если взять там референдум, вот перед этим же был, перед тем, как э, на Донбассе была, ну, началась война, был референдум у, у, на, в, Кры, в Крыму. То есть, и он э, резко перешел сразу в российское государство. То есть. Хочешь мое мнение? Э, потом после, нет, потом после э, этого Крыма сделали, сделали референдум в ДНР. ДНР тоже хотела отделиться на территорию России. Ну, Но Россия не взяла? Ну вот это вот началась война вот из-за этого. Нет, смотри, вот хочешь мое мнение вот этого всего, да, и, и так далее. Россия оттяпала Крым. Никакой референдум – это свободное волеизъявление. Там были русские солдаты? Были. Это признал Путин. Там были дула российских солдат. Это уже, то есть этот референдум не признан мировым сообществом, как, потому что это свободное волеизъявление должно было быть. Путин как думал? Схавали Крым, идем дальше, пробуем с Донбассом. Но тут не так-то было. Украина не воевала за Крым, а за Донбасс украинцы поняли – они самоорганизовались, появились добровольческие батальоны, и люди пошли воевать, потому что они поняли, что сейчас Россия, она начала с Крыма, продолжила в Донбассе, и если здесь не остановить Россию, так будет со всей Украиной, понимаешь? Референдум, тот, который был в Донбассе, он тоже не признан. И вот там тоже было, было оружие и так далее. Ты знаешь, вот с точки э, зрения закона, когда, если Донбасс хотел автономии или еще что-то кого-то, э, как это должно было быть, как закон украинский говорит, голосует вся страна, дает ли согласие, чтобы Донбасс был проведен. Но ну, это же нормально. Если бы этого не было, ты себе представляешь, насколько частей бы э, поделились страны? Ну извини меня, вот Янакиево, сколько там населения? Примерно, я даже, даже примерно, 300 тысяч, по-моему, говорят, небольшой город. 300, 300 тысяч? Это большой город, да? Ну, Изви, извини, из, извини меня, вот, например, да, сделаем такое сравнение, немного я даже не знаю. На ну, улице же никто не свет, правильно, в Янакиево? Да нет. Правильно? Ну, в туалет входит, да? Конечно. Вот с 300 тысяч, условно, да, мы говорим, да, э, 2 тысячи хотят срать на улице. Что делают другие 200, там, 90? Ну, остановят, наверное. Остановят, правильно? Дадут леща и скажут, вы «Ну что, очумели? То же самое мы можем сказать типа с Донбассом. Не может каждый регион диктовать как бы ну, централизованной э, стране, правильно? Ну да. Согласен? Хочешь что-то сказать украинцам еще раз? Ну, ну, мы беседуем, в принципе, что и по так. Россиянам? Да и россиянам тоже, что тут все уже мы тут в плену, в принципе, и россияне есть, и украинцы. Со всеми общаюсь.